primeira estrofe aqui falando da realidade, os jovens a segunda estrofe é a iluminação de fé, né? e a terceira a ação, é o ver, julgar e agir. Né? Julgar segundo os critérios de Deus, então, né? segunda estrofe. Então aqui está o ver, julgar e agir. E aí então eles fizeram uma homenagem para mim, então vai, tem algo que falo lá no final também, tá? Trabalhando aí com a juventude operária. Já no ponto, então quem quiser cantar, É uma família bondade nos convida, servos irmãos, paz e justiça aos oprimidos e aos famintos confessar o pão. Jesus Cristo ensinou muitas coisas, entre elas o amor e a doação. Precisamos aprender agora Wow.